to shi ku Allah ya alƙawari musulunci sai ya kai kuɗa saboda haka babu abin da ya rage mana a duniya irin mu girmama addinin mu musa sa ya zai yana da izza kaga idan kai da sahi sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da suka ba kariya a duniya kamar addinin musulunci addinin musulunci kawai shi sabon manzana suka ba kariya babu abin da suka ba kariya ba su ba dukiya ba kariya ba su ba kabilanci ba kariya ba su ba siyasa kariya ba bisa hada kan siyasa bisa hada kan dukiya bisa hada kan kabilanci suna hada ne akan addini kuma wannan mazansu da matansu komai girmanka idan ka taɓa addinin musulunci za ka gane kuranka a gurin sabon manzana komin girmanka komin kudinka babu abin da za ka yi a addinin musulunci don kana da kudi su kyale ka bisa kyalewa kuma haka in kana da mulki ka kalli safiya matar manzo Allah ce kuma ya sarkin makka abu safiya matar manzo Allah ce sannan kuma diyar sarkin makka a zamanin masu Allah to sarkin makka abu fiya daga makka ya yi tafiya turyan turyan turyan turyan ya tafi kai da shi ziyara can madina ba inda masu Allah yake da ya zo ya sallama ya shiga kewayen da ya shi lokacin ma annabi bayana akwai tabarma wadda manzo Allah yake zama a cikin ɗakin ta sai ya tafi rikisha zai zamna a samar tabarma sai ta ce tabarma ya zamna a ƙasa sai ce ke diyata ya kenan kina gani na a matsayin na sarki bi kamata ba zamna kawai tabarma ne ko ba sai ta ta ta ce ba wannan bane matsalai ta ce saboda kai mashiriki ne sai ta ce matsalar kai mashiriki ne tunda kai mashiriki ne ba za ka zamna ba a kan tabarmar da manzan Allah yake zama a kanta saboda kai da jisa ne ina ba ta kun fahimta ma'aifinta ta janye tabarma karban inda manzan Allah yake zama kar ya zamna a gurin ta ce mai mai ta ce saboda kai da jisa ne kaga wannan kariya ke na ajiyar musulunci mace ba tana badawa kuma ka dai ba a ga na Umar kun ga dai yanda duk duniya kowa san Umar hatta mikiya hatta mikiya musulunci sun san kowa ne Umar to amma Umar ba muna magana Umar ko da ƙarfinsa da izinsa, da buwayarsa amma duk da haka umar kafin ya shigo addinin musulunci wata rana ya ɗauko makamai ya hoto a gushe sai sai gaba da wani abokin shi sai ta mai umar lafiya ya ce kai abin da ya shi wallahi na muhammadu ya za a yi abuwa ce kawai allah ɗaya duk iyayenmu da kakanninmu suna da alluna yanzu ya zo ce mana wai allah ɗaya wallahi zan je ko ni ko shi kadima ko yadda ake kura umar ya ce ko ni ko shi sai wannan abokin nashi ya ce mai kai ya ce eh ya abokina ya ce ya ce ba ko shi ba kai kasuwa ya ce ka je ka kama hada da muhammadu kai da ɗan cika gidanka ya ce me ya ce yau ya ce a gidanka an ci ka aikin banza kaga matarka ta musulunta kanwar ka uwa ɗaya uba ɗaya atika ta musulunta kananka wane uwa ɗaya uba ɗaya ya musulunta ka je ka yi faɗa da muhammadu ka je ba daga gida sakarar banza umar ku haidawa gida iya zuwa gida abokin shi da ya giya mai kawai sai ya tar da kwanan gaskiya ne ba karya ba ce kawai yana zama ya tar da kanwar shi da kanin shi lokacin ba tabbatar ta wuta sun je sun kwafo sun rubuto wasu ayoyi kamar aya 20 haka a cikin surata taha sun zo suna karanta kawai sai umar shigo gida da ya shigo saurari suna karatu ya ce kai me kuke suka ce karatu ne miki to kasuwa zamanin jahiliya ma sun iya rubutu kuma sun iya karantawa ba wai sai da musulunci bai zo suka iya a rubutu da ba sun iya sun iya rubutu sun iya karantawa sai umar ya ce ku ba da neman gari suka ce a kanwa ya wala ba za mu baka ba rubutu ba ma jikin takarda ba jikin kwarɗe ko hata a manta suka yi ba za mu baka ba sai umar ya ce dalilin suka ce kai jasa ne jasa ne kai ya sami mu ɗauki takardu masu tsarki mu baka bayan kai na jasa ne shi umar kawai abin nan jijiyar shi ta yi sanyi kanwa shi kowa ɗaya ba ɗaya tara mashi wa'azi tara gaya mai abin da yake ga ya za a gaya mai ko annabi bai gaya mai maganar magana ba kuma gashi kanwa shi tara gaya mai saboda ta karfin musulunci in kashe ta ba zai ya kashe ta gaya mashi gaskiya kuma umar ya tsaya saurara dole tun da gaskiya ce da ƙarshe ya umar ya ce mata wancan in eh, wannan addini naku mai ake faɗi a shiga ta ce ka ce la da illallah muhammadu rasulullah Dukkan ɗabara ta faɗa umar sai kunce ta mai da ta gefe guda ya watsar ta kubba da duk sai mai da gefe guda sai ya faɗi kalmar shahada umar ya amshi musulunci a hannun kanwar shi waɗo ba ɗaya to yanzu umar da ya furta kalmar shahada sai ta ce mai je kaban ɗaki kai wanka kai wanka wannan kazamtar wannan dattin ka wanke shi ya je wanka su ko suka ci gaba da karatunsu da ya zo sai ce ya yi wanka ya sa kaya sai ce inda ku bani takardun suka miƙa mai wannan abin da suka rubutu na suratul tsaha kamar sura aya 20 a cikin wato fata umar da ya amsa ya karanta tsaha. ma anzalna alaykal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakasha tanzilan mimman khalaqa al-arda was samawati al-ula ar-rahman 'ala al-arshi tawa lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta sara wa in tajhar bil qawli fa innahu la basira wa akfa Allah la ilaha illa huwa lahul asmaul husna sai ga Umar ya zubar da hawaye sai ce na rantsi da Allah ya halitti halittarsa da kudurarsa da iradarsa wannan maganar ɗaya babu wani ɗa a area maka da ya isa kirkira wannan maganar ya ce babu shi ya ce wallah wannan maganar daga Allah ne ya ce magana daga Allah ne saboda ai ya san ya iya larabci kuma ya san annabi da maka ne